今日は9月1日メモタンの誕生日です今は撮影の休憩中ハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデー

丈夫あよかったうん野菜入りだよあとお肉のジャーキーも美味しそうだなあとそうワンちゃん用のチーズケーキです ね1日なんだよね